Mm-hmm. cevap bulamadık biz hiç alışamadık bir kalıba uyamadık birbirimizden başka bir dala kullanmadık sakın bir gece daha çirkin olalım aynalara değil birbirimize bakalım bir hayatta bir son Yazalım son bir gece daha Çirkin olalım aynalara değil Birbirimize bakalım bir hayattı çekiş duramadık birbirimizden başka bir ben bulamadık biz başa çıkamadık kafa tutamadık birbirimizden başka bir bu hayatta Tutunamadık gel ona bir son Yazalım son bir gece daha Çirkin olalım aynalara değil Birbirimize bakalım bir hayatta Tutunamadık olalım aynalara değil Birbirimize bakalım bir hayattı Tutunamadık gel ona bir son Yazalım son bir gece daha Çirkin olalım aynalara değil Birbirimize bakalım bir hayattı Tutunamadık gel ona bir son Yazalım son bir gece daha Çirkin olalım aynalara